ከዚህ የሚቀጥሉት የፍቅር ጨዋታ ግጥሞች ናቸው። የመጀመሪያው በጠራ ጨረቃ ነው። በጠራ ጨረቃ በጠራ ጨረቃ በኩለ ሌሊት አይኖቿ እያበሩ እንደ ከዋክብት ሳማት ሳማት አሉት እቀፍ እቀፋት አላወላወለም ወጣቱ ታዘዘ ወገቧን አንገቷን በእጅና እጁ ያዘ ከንፈሩ በረአድ ወደ አፏ ተጠጋ ምንም እንኳ ጧቷ ጡቷ እንደ ሾፍ ይዋጋ ጣቷ በመሆኑ የጉማሬ አለንጋ ጆሮው ግንዱን ሰማው በጥፊ ሲናጋ በጠራ ጨረቃ በኩለ ሌሊት ዋ ጀማሪ መሆን ዋ ተማሪነት ዋ ትዕዛዝ መፈጸም ዋ ምክር መስማት ተፈጸመ። ከዚህ ቀጥሎ የማንባቸው የአባቶች ጨዋታ ከተባለችዋ መጽሐፌ ነው። መጀመሪያው ገና ዛሬ ዞረች የአገሬ መሬት ነው አርስቱ። ገና ዛሬ ዞረች የአገሬ መሬት። ሙሴ ሚንዶ የሚባል አንድ ፈረንሳይ ከብሮ ሲኖር ሳለ በአዲስ አበባ ላይ ወዳጅ የሆኑትን አለቃ መክፈልት ጠርቷቸው ከቤቱ እንዲመጡለት ሙሴ ምንዶ ምንም ነጋዴ ቢሆን ያውቀው ነበርና መሬት መዞሯን ጨዋታውን እንዲህ በማለት ጀመረ። ስለ መሬትና ስለ ዓለም ነበረ። የአበሻ ሊቃውንት ብትሉ ታልፋለች፣ እኛ ደግሞ ብንል የለም ትዞራለች። መዞርና ማለፍ ሁለቱም ቃላት መንቀሳቀስን ነው የሚያስታውቁት። በአውሮፓችን ያውቃል ሀሁ የሚል ተማሪ ምድር አለመሆኗን እንዲያወቁም ቀሪ። ይህ የሰሙት ነገር ውሸት ነው እውነት ምን ይመስሎታል? አለቃ መክፈልት እንዲህ አለ ጥበብ፣ እንዲህ አል ምስጢር፣ ረቂቅ ለአእምሮ ለልብም ስውር መቼ ይገለጣል እንዲህ በደረቁ። ከወንበር ተነሱ ይህም ብለው ሊቁ ኮኛክና ሻምፓኝ ቢራና ቤርሙት አኒቼ ፎርቴና ዊስኪና ሽጉጥ እኒህ ሁሉ ቀርበው የዛሬ ሳምንት ሁለታችን ሆነን ዘግተን ከአንድ ቤት በፌዝ በጨዋታ ያለ ክርክር እንጨርሰዋለን ይህን ነገር። መልካም ነው አለቃ፣ ደግ አስበዋል፣ አይዘንጉ ታደራ የሰጡኝን ቃል። እሁድ ለታ እንግዲህ አሁን እንዳሉኝ እዚህ ቤት ድረስ እንድንገናኝ ይህን ተባብለው ቀጠሮ አድርገው አለቃ ዘገሙ ወደ ቤታቸው። አለቃ መክፈልትም እንደ ቀጠሯቸው ከሙሴ ሜንዶ ቤት እሁድ በጠዋት መጥተው ከሙሴ ሜንዶ ጋር ተሰላለሙና ከአንዲት ክፍል ገብተው ሲጋበዙ ቡና ግልምጥ አበዙ። አለቃ መክፈልት እንደ ማለት ሁሉ የታለ አለ ወዴት ነው ያለው ያ ሁሉ ያልፎት አረቄ። ሙሴም እንደውም ገብቶት ይቅርታዋን ሊቄ ብሎ ወዲያውኑ ልቅ ብሎ ወጥቶ ወዲያውኑ መጣ ጠርሙሱን አንጋግቶ። ያም ያመጣው ሁሉ ጠረጴዛ ላይ ተሰልፎ መልኩ ነበር እንደንኳይ ከእንግዲህስ ወዲህ ክቡር ሚሶሜንዶ የቆየውን ስርዓት በአገሬ ተለምዶ ክቡርነትዎን ነግሮት ዘንድ ክብሮን ልጠይቅ ሙሉም ፈቃድ ሲያበላ ሲያጠጣ በአገራችን ሰው ከዚያው መጀመሪያ ራሱ ቀምሶ ነው። እንደኔ እንደኔማ ይሻላል በጣም ነገሩ ቆይቶ መጠጡ ቢቀድም። እንግዲህ ሙሴ ሆይ በሀገሩ ስርዓት አንዳንድ መለኪያ ከዚህ ሁሉ አይነት እየቀዱ ይስጡኝ፣ ግን በፊት ራስዎ ከሚሰጡኝ ሁሉ መቅመስ አለቦ። ይህንን ተናግረው ሊቁ ሲጨርሱ የሚያሰላስለው ሌላ ነበር። እሱ እንደምንም ብዬ ሊቀ መክፈልትን ባሳምን ባስረዳ ዓለም መዞሯን ስራዬ አይረሳም ከሞትኩም በኋላ ይልቅስ እንዳሉ መለኪያ ልሙላ። እንደዚህ ነበረ የመጠጡ ማቅድ ከዚያ ሁሉ ጠርሙስ አንስተው ብቻ አንድ አንዳንድ መለኪያ የጠጡለት እና በቡሽ ጥቅጥቅ አድርገው የወትፉት እና ይህንን መልሰው ከዚያው ከቦታው ይጋቡ ነበረ ወደ ሌላኛው። ከእያንዳንዱ ጠርሙስ ሁለት መለኪያ ያረቄውም ነበር አይነት ነበር ወደ ሀያ ሲያነሱለት ጊዜ የአንዱ ሰው ድርሻው ሊትር ሊትር ሊሆን ምንም አልቀረውም። ይህን ያህልማ አረቄ ካበዙ ይጠረጠራሉ፣ ሰክሮ መጠን በዙ ወደ ውጭ መውጣት ሊቁን አምሯቸው ሊነሱ ቢሄዱ ሊሄዱ ቢነሱ ከወንበራቸው ጠለፋቸውና የያዙት በትር ወንበራቸው ከላይ እሳቸው ከስር ፈረንጁም አየና ሊደግፍ ሲሮጥ እሱንም አዝሮት አረገው ፍርት። ቆይተው ነቁና አለቃው ትኩር ብለው ቢያዩት ያንን ሰማይና ምድር እንደ ወትሮው ሳይሆን ቢዞርባቸው ነጩን ቀሰቀሱት። ጮኸው ተጣርተው ሙሴሜንዶ ሙሴ ሙሴ ሚሴሜንዶ ፈረንጁም ሲነቃ ከእንቅልፉ ተናዶ አሉት፣ ይመልከቷት፣ ልብ አድርገው ይዋት፣ ገና ዛሬ ዞረች የሀገሬ መሬት። ተፈጸመ። እዚህ የሚቀጥለው በገላጋይ ነው። ተናጋሪዎች ሶስት ናቸው፣ ወጣት፣ ሽክ ልጅ፣ ሽማግሌ። በገላጋይ ወጣት ቆንጆ ልጅ አግኝቼ ወዲያው ከመውደዴ ምን ምን አለው አለች፣ ቁርጥ አለ ሆዴ። ምን ምን አለው አለች፣ ምንድን ነው ሳትል ሳሎን አለው አለች፣ ራዲዮን በዚያ ላይ ቴሌቪዥን አለች፣ ሲኒማ ብታይ ፎክስቫግን አለች፣ ስድብ ነው ውርደት፣ ፖንቲያክ ነው ሼቭሮሌት መኪና ማለት። ቅዳሜ ገፈርሳን ሰንዳፋን፣ እሁድ የማይረቅጠው ታዲያ ይባላል ወንድ ክስር ብሎ ከስሮ ድግስ ካልደገሰ የሴት ልጅ ክብርና ማለት ነው ረከሰ። ማን በነገረልኝ ማን በነገራቸው እዝጌር ያሳያችሁ እዝጌር ያሳያቸው የፍቅርን ትርጓሜ ፍቺው አልጠፋቸው። ሽክ ልጅ መኪና አለች ይችላል ሊመክነውና ያን የሀርማተቡን ክራባት ያስርና በሱፍ ሙሉ ልብሱ ይሽቀረቀርና የአሜሪካን ቀስቶ ሸሚዝ ያጠልቅና የጆን ዋይትን ጫማ ሹሉን ይሰካና ልቡ ውልቅ ብለዋል ተሰለጠነና። ይህ ግድርድር ጅግራ ይህ ዝንጉርጉር ቆቅ ፍቅርን በምን ይወልቅ ልቡ እንዲህ ሲወልቅ ይህ ቀብራራ Yankee ኮፍጣናና እንግሊዝ ጡት ባት ባየ ቁጥር ይገኛል ሲፈዝ ሚስቱን አርባ ሲገርፍ ሲሰክር ሲጠጣ የትም ውሏም ሽቶ ያድሮ ሲመጣ ደሞዙን አካፍሎ ለያራዳው ሴት ይገዛበት ሲያጣ ለልጁ ወተት። እረ ስንቱን ስንቱን ስንቱን ልንገራችሁ። እዝጌር ያሳያቸው እዝጌር ያሳያችሁ የፍቅርን ትርጓሜ ፍቺው አልጠፋችሁ። ሽማግሌ ያስታራቂያለህ ረ በገላጋይ ሽማግሌን ስሙት አንተምተው አንቺም ተይ እህቴ አንቺም አይደለሽ ዘመኑ ነው ቀኑ፣ ወንድም አንተ አይደለህ ጊዜው ነው ዘመኑ። አንዲት ቅጠል ወድቃ ከሁለት እንጨቶች ትሆነውን ስታው ትጨነቃለች። ፈረንጅ አይደላችሁ በድግስ ክሰሩ፣ አበሻ አይደላችሁ ሳታገቡ አፍቅሩ። በእኛው ዘመንማ መግባባቱም ሳለ ትዳር ቀደመና ፍቅር ተከተለ። እናትና አባትሽ በፍቅር አረጁ፣ አባትና እናትህ በፍቅር አረጁ። በገዛ እጁ አበጀ ሰንሰለቱን ልጁ። እንዴት አገባለሁ ሳንተዋወቅ ይቻለው ይመስል ሰው ራሱን ሊያውቅ ሚስቱን እንደ ቦርሳ አንግቶ ካልዞረ፣ እሷን እንደ ጋሻ አንግቦ ካልዞረ፣ ደሞ አብሯት ካልዋለ አብሯት እያደረ አይባልም አሉኝ ወጣቱ ተማረ። እኔ ምን ቸገረኝ አልታጭ አላጭ ስትክተለተል ኑር እስክትሰላች በፈረንጆች አሉኝ በሰለጠኑት በቀን አራት ጊዜ ትሳማለች ሚስት። የሀገር ልማድ ባይሆን ይህ ነበር እብደት። እብደትም ከሆነ እኛው እብደት ይብቃል ቋንቋ ተማራችሁ ላለመስማማት የለም የለም የለም የለውም አልኳችሁ። መፍትሄ መድኃኒት ለዚህ በስታችሁ መስሏችሁ ለእናንተ ይገኛል ስትሉ አንድ አይትረፋችሁ በሉ ስር ንቀሉ። ጊዜ ያመጣውን እስኪወስደው ጊዜ ጊዜ ሾመውን እስኪሽረው ጊዜ እጣችሁ ነውና ብስጭት ትካዜ ጊዜ ያመጣውን እስኪወስደው ጊዜ ጊዜ እጅግር አለው አይምሮ አለው ጊዜ ጊዜ ያደርገዋል ማለትህ ነው ከንቱ ሳትሉኝ አትቀሩም ያወቃችሁቱ ለአንድ ጊዜ እንስማማ ግን አትፍረዱብኝ አዳም በዘመኑ ሰው ሲያጣ ሳያገኝ ተስፋችን ትንፋሿ እንዳትቆረጥ ይገደዳል ስጋ መንፈስ እንዲሰጥ እንዲሰጥ አይምሮ አስተውሎ ህሊና ረቂቅ አስተያየት ብሩሁን ልቦና ስጋ ለለበሰው በስዊስ ሰዓት እንደ ጊዜ ላለው የአእምሮ ፍጥረት ተፈጸመ። ከዚህ የሚቀጥለው የማህበራዊ ኑሮን ጉዳይ የሚመለከት በዘመናችን ያለውን በእኛ ሀገርም ብቻ ሳይሆን በውጭም ያለውን የኢንተርናሲዮናል problem ጉዳይ የሚመለከት ነው። አርስቱ ባሻሸብር በአሜሪካ ተናጋሪ ባሻ አሸብር ናቸው። እዚህ ላይ መናገርም አያስፈልግ። ባሻ አሸብር የተባሉት ፍጹም ልብወለድ ፍጡር ናቸው እና የስም አጋጣሚ ቢሆን የአጋጣሚ ነገር መሆኑን እንጂ ለሌላ ነገር አለመሆኑን እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ባሻ አሸብር በአሜሪካ የዛሬ አስር ዓመት በታላቅ ሹመት አሜሪካ ልኮኝ ነበረ መንግስት። ዋሽንግቶን ገብቼም ዋልኩ አደርኩኝና ሽር ሽር ስል ሳለ በአንድ አውራ ጎዳና ኃላፊ አግዳሚውን ጥቁሩን ነጩን ሳይ ስመለከተው ኢትዮጵያዊ አይን የውሃ ጥም ደርሶ ስላደረገኝ ቅጥል ከመንገድ ዳር ካለች ከአንዲት ትንሽ ሆቴል ጎራ አልኩና ገና ከወንበር ላርፍ ስል ተንደርድሮ መጣ የሆቴሉ ጌታ። አማረው፣ ቋመጠ፣ ከጀለው ሊማታ አብዷል፣ ሰክሯል፣ እንዴ ምንድን መሆኑ ነው? በልከኝ በዱላ ግንባር ህላቡን ነው። ብዬ ስነጋገር ሰምቶ በአማርኛ አሳላፊ ሆነ አስታራቂ ዳኛ። ለጥ ብሎ ጅነሳና አንድ ሀገራችን ህግ አክብሮ ጠየቀኝ ምን እንደምፈልግ። እኔም ጎራ ያልኩት የሚጠጣ ነገር ለመሻት መሆኑን ነግሬ ከወንበር ይቅርታዋን ጌታ አዝናለሁ በጣሙ ምናምን ይቸለም በከንቱ አይድከሙ አለና እጅ ነሳኝ ሳቁን እየቻለ ውሃም የለ ብለውማ በሳቅ ገነፈለ። ቤቱን የሞላው ሰው ሁሉም አጨብጭቦ ብራቮ ተባለ። ብራቮ ብራቮ። በጣም ተገርሜ ደንቆኝ አየሁት። ከዘራዬን ይዤ ሄድኩኝ ወጣሁት። ሀሳብ ገብቶኝ ደጅ ሳስተላስል ቆሜ ያን ቂዛጋ መስኮት አስተውለው አግድሜ አራዳ ግሪኮች እንደሚሸጡት ያለ በየአይነቱ አየሁኝ ብስኩት ትዝ አለኝ አራዳ አዲስ አበባ ሆይ ሀገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ወይ? አጎመጀኝ በሉ ሳይርበኝ ጠግቤ አስተውሎ ጀመረ መስኮቱን ቅርቤ የምገዛውንም በልቤ ቆጥሬ ዳግም ልገባ ስል በስተበሩ ዞሬ ዘወር ብዬ ያለው የሆቴሉ ጌታ ወገቡን በእጁ ይዞ እንደሚል እስክስታ ተኩሮ ያኛል። ወደ እኔም ተጠጋ። ስንት ነው ወዳጄ አንዱ ብስኩት ዋጋ? የያዘው አባዜ ብሎ ታላናግር። አይኑ ደም ለበሰ፣ ይጉረጠጠር ጀመር። ዓለም ሁሉ ያውቃል መሆኔን ታጋሽ ትዕግስቴ አሁን አልጓል። ጥፋ፣ ብረር፣ ሽሽ አገጭህን በቦክስ አሁን ሳላፈርሰው ይህ ጎረጥ አይንህን እዚህ ሳላፈሰው ከሱቄ መግባትህ አንሶ አሁንስ መስኮት የፊት ደሞ ልትል ከሰከስ ገበያ አላገኝም አሚላዮችም አንተን ከዚህ ካዩ ዳግመኛ አይመጡም። ስራ ስራ እኮ ነው አይገባህም እንዴ? ወግድ አትገትር ይቋረጣል ንግዴ። ይህንን እንዳለ ቁጣው ጠና ጋለ። አገጭና ጉንጨም በቡጢ ነገለ። በቦክስ አይለኝም መልሶ መልሶ እስኪሸረፍ ድረስ እርሴ በደም ርሶ ጀለጥ አደረግኩት በያዝኩት ከዘራ ግና አልጠቀመውም። ዘበኛ ተጣራ። ፖሊስ ቢሮ ሄድን፣ እሱ ተለቀቀ። አሸብር ከልካይ ግን ሁኒ ማቀቀ። ማን ሊሰማኝ እዚያ ዘሬን ብቆጥር ሰማኝ እዚያ ዘሬም ብቆጥር ብሸልል ባቅራራ ወይም ብፎክር ዘሬቴ ላይ ያለው የአገሬ ባንዲራ ያምራል ተባለ እንጂ ከብሮም አልተፈራ። የሞጃው ተወላጅ የጠራሁት መንዜ የወጃሁት ወላጅ የጠራሁት መንዜ ሸጎሌ ሻንቅላ ተብዬ መያዜ የግፍ እንደሆነ የውሸት ሐሰት አቃተኝ ማንንም ከቶ ማስረዳት ሲቸግረኝ ጊዜ አንዱን ተጠግቼ ሻንቆን እንዲህ አልኩት፣ ነገሬን ነገሬን አስልቼ ሰማኸኝ ወንድሜ፣ አላሳዝንህም በሰው ጠብ ገብቼ በከንቱ ስዳከም አውቃለሁ ከጥንቱ ነጭና ሻንቅላ በቂም እንደኖረ ሲዋጋ ስጣላ፣ እኔ ግን ሀበሻው ምን ወገን ልለይ በማይነካኝ ነገር ለምን ልሰቃይ? ጸጉሬን ይኸው ሸጎሌ አይደለሁም። ፊቴን ተመልከተው፣ እንዳንተ አልጠቆርክም። ቀይዳማ ነኝ ይኝ ይሁን ጠይም ልባት እኔን መቁጠሪያ ራስ የሚለኝ ሰው አብዷል። ዘራችንም ቢሆን ከነገደ ሴምን ሲወርድ የመጣ ነው። ከዳዊ ጋር ዳነ የንግሥተ ሰባን ታሪክ ሰምተህ የለ? ልጇ ቀዳማዊ ንግሥት ተባለ። ዛጎማ ከገረድ ነው የተወለደ። አያወጣ ወጥቶ ከዙፋን ወረደ። የካም ልጆች ናችሁ እናንተ ጥቁሮች፣ ፈረንጆችም ናቸው የያፌት ልጆች ብዬ እንደጀመርኩኝ ታሪክን ላስተምረው በአጭሩ አቋረጠኝ። ትዕግስት አጣ ሰሚው። እንዲህ ያለ ንግግር ያሰኛል አላቲ አቶ አሸብር ከልካይ ልጠይቅህ እስቲ ገና አንተ ነህና ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ልትል ጥቁር አፍሪካዊ ምን ይሆናል እንጂ ላንተ ላይ ገባህ ነበረኝ። ስለዚህ ብዙም ነግርህ ቁጥርህ ከማን እንደው ከነጭ ወይ ቅጥፍ ማወቅ ቢፈልግህ ወዳጅ አሸብር ከመጦች እንጮች ቡና ቤት ገብተህ ቡና ጠጣ፣ ወይ በባቡር ስትሄድ አብረህ ተቀመጣ። ይህም ባይቻል ሞክር ባልደረባ ነጮች ከገቡበት ውቴል ልትገባ። በአንተ አልተጀመረም የአዳም ልጅ ምኞት፣ ከተጠቃው መራቅ አጥቂን መጠጋት፣ ኃይለኛውም መውደድ ደካሙን መጥላት። ሰው በያቱ ይምላል አባቱ ሳይከብር ማን ነው የድሃ ልጅ ዘሩን የማይቆጥር? እስከ ዛሬ ድረስ ይህ አነጋገር ሲታወሰኝ አለ። ባሰብኩት ቁጥር ይመስገነውም ገባኝ። ከጊዜ በኋላ አማራጊ ሚራግ አላና ሻንቅላ ሱማሌ ክኩዩ ስዋሂሊ ባንቱ ኩኑሉሉ ማሳይ ኔግሮ በማንጓቱ ማለት እንደሆነ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ስልቻ ቀልቀሎ ከዚህ የሚቀጥለው <clears throat> ከዚህ የሚቀጥለው እንደዚሁ የማህበራዊ ኑሮን የባህልን ነገር የሚመለከት ነው። አርዕስቱ ሙግት ነው። ሙግቱ ስለ ባህላችን መሆኑን አስቀድሜ ልገልጽ እፈልጋለሁ። ሙግት አያነጭ አምላኩ ፈጣሪው ፈረንጅ ታሪክ የሆንና ታዛቢ ፈራጅ የወንዝህ ልጅ ሆኖ የአገርህ ጠበቃ ተጠየቅ ይልሃል አታውቅ እንደሆነ ያሬድ ዋይዜማ ሲል ዘመረ ዘፈነ። ጾመ ድጓ ማን ነው? ድጓሳ ማን ነው? አባትየው ማን ነው? ማን ነው ልጅየው? ኃይለኛው ታላቁ ራስ ወልደ ገብርኤል ትክክል ፈራጅ ነው ዳኛ ነው ሲባል አንድ ልጁን ለምን ሰደደው ገደል? እረኝነት ይሻል ከመሆን ካህን ብሎ የተቀኘው ማን ነው? መች ለምን ሰረገላ ብርሃን የሚባል ሰው ነበር። የጎጃም ምድር ጉድ፣ የሀበሻ ታምር አያነጭ አምላኩ አልሰማህም እንዴ? የአገርህ አርበኛ ዘምቶ ከውጋዴ ሲወቃው መሞቱን ታንኩን በጎራዴ እሰጥ ይህ አይደለም አለመሰልጠን ወይ በድንቁርና ሕይወት ማባከን እንደ መሰከረ ያ ቴዎድሮስ ሽጉጡን አጉርሶ ሽጉጡን ሲጎርስ ሽጉጡን አጉርሶ ሽጉጡን ሲጎርስ አያነጭ አምላኩ ተረታሃል አምሳ የጣልከው የተውከው ሆኗል መቶት አምሳ አንሳ የጣልከውን የአገርህን ዜማ የሕዝብህን ቋንቋ የዘርህን ግርማ የአገርህን ጨዋታ ጭፈራ ዘፈን የአገርህን ልማድ መልካም መልካሙን አህያ ነጭ አምላኩ ምለህ ተፈጠም አይለምደኝም ስትል ማጋበስ መልቀም ፈረንጅ የጣለውን ያልጣለውንም የፈረንጅ ሆነ ቅዱስ ነው ማለት ይውረድ እንደወጣ ከራስህ ውርደት። ሰውነትን አትካድ፣ ህዝብህን አትክዳ። አንት ለዘሩ ባዳ ለሀገሩ እንግዳ ተፈጸመ። የሚቀጥለው ጉድባይ ነው። ጉድባይ ደህና ሁኚ። ጥፋት ውስጥ አይደለም ያንቺ ወይም ከኔ ፍቅር የመሆኑ ጽድቅና ኩነኔ አንቺ አንቺን መሆንሽ እኔ መሆኔ እኔ ጉድባይ ደህና ሁኚ። ሰላም ይሁን ይላል ልቤ ለልብሽ ጉድባይ ደህና ሁኚ። ሳሚልኝ አደራ ከንፈሮችሽን ወለላና ወተት የሚያዋዙትን ጉድባይ ደህና ሁኚ፣ በዚህ ዓለም አይሆንም ብንገናኝም፣ ጉድባይ ደህና ሁኚ። ስትዞሪው ዛሬ የናፍቆቱን ጋራ የጠቡን ተራራ እንድታደርሽልኝ መላእክቴን አደራ ለእነሜት ታዛቢ ለእናቱ አስተዋይ ጆሮ ያለው ይስማኝ አይንም ያለው ፍቅርም እንደ ሰው ወይም እንደ ከብት እንደ አትክልት እንደ አብቁልት እንደ ወፍ እንደ አሳ ደግሞ እንደ ነፍሳት ችቦ አብርቶ በርቶ እንዲሆን ጥላት የመስቀል ደመራ የአውደ ዓመት ሁለት አደይ ተኮናንባ ስትስቅ መሬት ፍቅርም እንደ ሰው ተወልዶ ነፍስ አውቆ ጎርምሶ ጎልምሶ ግትቻ ይሆናል ደግሞ ተመልሶ ንዝንዝ ይሆናል ጭቅጭቅ ይሆናል አይን ይደፈርሳል፣ ማይበሉም ያይላል። ባህሪን መገሰጽ ነው ለዚህ መድኃኒቱ ለሰው ልጅ እንጂ ነው ፍቅርን መሰራቱ እንዲቆነጅና እንዲያብብ ሕይወቱ የሰሎሞን እሳት ስጋዊ ፍቅር ማሞቁም ማድመቁም ማብራቱም ማብላቱም ይህ ሁሉ ሲቀር ለኩሶ አያይዞ አናዶ ሲያጨስ ሆድን ሲያቃጥለው አንጀት ሲያሳርር ትንፋሽን መርዞ ላንቃን ሲያንጫርር ሴት ኳኳቴ ስትሆን ጭክ እንዳለች ዶሮ አውራው ማምለጥ ሲመኝ ከሲላ ጋር በሮ ያን ጊዜያት የሰው ልጅ ማሳየት አለበት እንዳለው አይምሮ ጉድባይ ደህና ሁኚ ተፈጸመ። ከዚህ ቀጥሎ የማነበው ህንደኬ ይባላል። ህንደኬ እንባው ኮለል አለ ጀርባዬ ሲያለቅስ ካልካታ ላይ ሞቼ እንዲያ ተርፎ ነፍስ ገደለኝ አድሞ ደረጃ ዳሪው በመንፈስ አረገኝ የስጋ ቢጤው ሽምብራ ፈሰሰ የማተቤ ወርቅ ዶቃው ደቀቀልሽ ካንገቴ ሲወድቅ አመድ ሆና ትቢያ አይነቅ ዝም ያልኩት እፍ አልኩት በነነ ወርቀ ሃይማኖት ነበርኩና ባዩ በኢትዮጵያ ሰው ሊማር ይችላል ከሌሎች አራ የምል ነበርኩና ማህበራዊ ኑሮ ሊታረም ይችላል ሊታረቅ ተፈጥሮ ኬ ካሽኛ ምትኩን ስጭኛ ካሽኝ በቢኖባ በባህቤ እምነት ተስፋ ሁሉ ሲሞት ተስፋው በማይሞት ስጭኝ የኔ ይሁን አንቺም ተጋበዢ የማለቷ አለኝታ ልጆችሽን ገዢ የሆነው ልማዱ ወጉ ባህሉ እምነቱ እንደ መበርከቱ እንደ መበርታቱ እንደ ልዩነቱ እንደ ውርነቱ ስሩና ጅማቱ ጠልቆ እንደ መጥናቱ ህይወቱን አማጥኖ በሱ ሊተዳደር የሰው ልጅ ከቻለ ቢለዋወጥሳ ተስፋ አለ፣ ተስፋ አለ። ተፈጸመ። የሚቀጥሉት የፍቅር ግጥሞች ናቸው። መጀመሪያው ውሃ ማያጠፋው ነው። ውሃ ማያጠፋው ውሃ ማያጠፋው እሳት ነው ፍቅርሽ ነደድኩኝ ቢላልኩኝ ተቃጠልኩልሽ፣ ወደድኩሽ፣ ወደድኩህ በይኝ እባክሽ ተፈጸመ። ጥቆ እንዲያው ዝም የሚለው ነው። እንዲያው ዝም ወድሻለሁ ማለት አይጠቅም አይበቃ፣ ፍቅሬ ነሽ ማለትም አይጠቅም አይበቃ፣ ነፍሴ ነሽ ማለትም ልቤን አያርሰው። የፍቅራችን ነገር ዝም ነው ዝም ነው። ምን ላርገው መውደዴን ለመግለጽ በሙሉ ልሳምሽ ልቀፍሽ ላልቅስ ወይ ላመሉ እግርሽን ልሳም ወይ ልስገድልሽ ወይ አዋጅ ልናገረው በየአደባባይ ወረቀት ልጻፍ ወይ ልላክ ወይ ደብዳቤ እያንዳንዱን ቃላት ወልጄ ከልቤ ገንዘቤን ልስጥሽ ወይ ሳይቆጨኝ መክሰሬ ልታረድ ልሳ ለፍቅርሽ ለፍቅሬ ይህ ሁሉ ከንቱ ነው፣ የልብ አያደርስም። በቃል ወይ በስራ ፍቅር አይገለጽም። ይሻላል መሰለኝ እንዲያው ዝም እንዲያው ዝም እንዲያው በደፈና እንደ ሃይማኖት ፍቅሬን ማወቅሽን ማመን መረዳት ተፈጸመ። አሁን ለመጀመሪያ አስተዋቂው እንዳሉት ስለ ህይወት እንጽፋል ስላሉ አርስቱ ህይወት የሚባለውን ግጥሜን አነባለሁ። ይህ ትንሽ የተለመደ ሳይሆን አይቀርም። ከዚህ አለጥቄ ግን እንዲህ ካልተለመዱትም አንድም ካልታተመ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ላቀርብላቸው አስባለሁ። መጀመሪያ ስለ ህይወት አነባለሁ። ምንድነው ሰበቡ? ለምንድነው አልኩኝ። ለምን ምክንያት? ይህ አለም መኖሩ፣ አዱኛ ህይወት፣ ህፃን መወለዱ፣ አርጅቶ ሊሞት፣ ለምንድነው አልኩኝ። ለምን ምክንያት? ማን ያውቃል እንዳለው ለቋጥኝስ ቋንቋ ዛፍ ለሚቆረጥ ዛፍ እንዳይቆም ጠበቃ ማን ያውቃል? የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል? ማን ይፈትልለታል ልብሱን ለድንጋይ? ሰው ሳይዘራ ሳይተክል አያመርትምና ሔዋን ሳትኖር አዳም ልጅ አይወልድምና ምክንያቱን ይሻል ለሚታየው ሁሉ እንዲያው ለግብር ይውጣ ለወጉ ላመሉ። ሰቅራጥስ፣ አፍላጦን፣ ሙሴና ዳዊት የዓለም ፈላስፋዎች የዓለም ነቢያት የትናንቶቹና የትናንቱ በስቲያ የዚያ የዚህ ወዲያ ወዲያ ወዲያ ወዲያ ልቤ ተስፋን ቆርጧል እናንተን አይቼ ግና ሁሉ ሲሞት ልብ ይሞታል መቼ ስህተት ነው መሰለኝ ሰበቡን መሻት ለምንድን ነው ማለት ለምን ምክንያት ለምንድን ነው አንበል ለንንግደፋት ታዲያ ለምን ምንድነች ምንድናት ህይወት የሆነችው በዛ ይህነች አንላት ራሴም ጥያቄም የህይወት ደቂቃ የህይወት ኬክሮስ ነን አለቀ በቃ ከንቱ ነው ወዳጄ መተርጎም አተት ይህ ቢሆን ይህ ኮነ ስለዚህ ማለት መልሳችን ዝም ሊሆን ላናውቀው አንልፋ፣ ከዝም ለበለጠው ራሳችን ይደፋ። ግሩም ነው አንበል፣ ከንቱ ነው አንበል፣ ድንቅ ነው አንበል፣ እጹብ ነው አንበል፣ ታምር ነው አንበል፣ አንበል ነው ቆንጆ፣ መፍርህ ነው አንበል፣ መርዕድ መደንግጽ! ላንቃ እስኪሰነጠቅ ምላስ እስኪነቃ የሚባለው ሁሉ ቢደመር ላይ በቃ ግሩም ነው አንበል፣ ድንቅ ነው አንበል። አጥጋቢም አይደለ ያውም ዝም እንኳን ጋን ሲታጣ ጊዜ ምንቸት ይሁን ጋነ እንዲያው እንደምም ቃል ፍሬ ላይ ሆን ካፋችን አይውጣ ህይወት አትርከስ፣ አለዚህ አይቻልም። የህሊና ክስ ተፈጸመ። ከዚህ ቀጥሎ ሞትና መለየት ነው። ሞትና መለየት ነው ክንዴ ራሰ አንቺም ባንተ ራሰ ተንሳፏል ጉልላት ደክሞት መዋኘቱ ማን ይባላል ወንዙ ፈሳሹ ዥረቱ ተናገሪ ባክሽ አንቺ አይና አይቱ ወይንም ዝፈኝ አንጎራጉሪ በይ ሞትና መለየት አንድ አይደለም ወይ በያብረን እንስፈን ድምጻችን ይስማማ ወዳጅ ጎረቤቱ ዘመዱም ሳይሰማ የሐዘንን ዘፈን የትካዜን ዜማ ልብ ይምታ ከበሮ አይናችን ሲያወርድ ከንፈራችን ይቅደም በውድና ግድ ውድ አንቺ ነሽና ግድም መለየት ይኸውልሽ ዓለም አዱኛ ሕይወት መሄዴ ነውና አየሩም በርሬ መሄዴ ነውና ባህሩም መሻገሬ ደህና ሁኝ እንግዲህ አንቺ አንድዬ ፍቅሬ እንዳይሟሟ ልቤ እንዳይባባ ሆዴ ፎቶግራፍሽን ስጭው ለደረቴ ኪስ እመለስ ይሆናል ወይ አልመለስም። ሰማይ ሰማያዊ መሬት ዝንጉርጉር ሉዓላዊው ጋራ ነው የአፈር ክምር ሲጫወቱ ልጆች የሚከምሩት የኮራው ገመገም ሲነጠፍ ከምድር አውራ ጎዳና ነው የሸረሪት ድር አባይ መጫኛ ነው ጣናን ሲቋጠር ግዮንም ዘንዶ ነው ተቆላሞ የተኛ እንደማያጅበው መቶ ፈረሰኛ ሰው ከቁጫጭ ያንሳል ከአሻንጉሊት ቤቱ በጉም ጭላንጭል ነው ይህም መታየቱ። ከዚህ በላይ አለ ሰባቱ ሰማይ አምላክ ተቀምጦ ከላይኛው ላይ ካላየልኝ ይላል የኔም ኩላሊት የሰው ልጅ ከብት ነው የሐሙስ ፍጥረት ተፈጸመ። ያለፈውን ለማጣፈጫ አንድ የፍቅር ግጥም ላንብላችሁና ሶስት ቀን ሲቀራት የሚለውን ንግማ ነበር። ሶስት ቀን ሲቀራት ወንዙ ወንዙ አይደለም አገሯና አገሩ አይነጻጸርም። ቢበሩ ቢበሩ የወፋፍ ነው ቋንቋው ለፈርጣማው ጆሮ ቋንቋን ያወቀው ለፍቶ ነው ተምሮ። የእሷ ቤቷ ቢሆን የመሬት እምብርት የእሱ ቤት ጀርባ ነው አይንና መሬት። የእሷ ጸጉሯ ቢጫ የእሱ በርኖስ ጸጉር። አይኗ ሰማያዊ አይኑ ኩል ጥቁር ጸጉሯ እንደ ሐር ነው፣ ጎፈሬው ከርዳዳ፣ እሱ ጎልማሳ ነው፣ እሷ ናት ኮረዳ። ዘመዶቿ ቢያት ከእሱ ጋር ሊቆጡ፣ እናቷም አይተውት እንደ ሊፈርጡ፣ ሊያንቀጠቅጣቸው፣ ሊያንዘፈዝፋቸው፣ ቅዠት ሊሉት እሱን ቢያዩት በህልማቸው። ሰይጣን ሲሉ ሲሳል በሀገራቸው ጠጉሩም ከርዳዳ ነው፣ ፊቱም ጥቁር ነው። ግን ፍቅር ይስባል ከልጓም ከዘር እሱ አገናኛቸው በፈረንጅ ሀገር። ፍቅር አይቸኩልም፣ ሰዓቱን ያውቀዋል። የዘገየ ለሱ ያመሸ ይመስለዋል። ሦስት ቀን ሲቀራት ሀገሯ ልትገባ መርከብ ልትሳፈር ያቺ ጽጌ አበባ ፍቅሯን ታየዋለች፣ አይታው ታለቅሳለች፣ አጋጣሚን ረግማ ትመርቀዋለች። እሱም በበኩሉ መረረው ህይወት አለማየት ይሻል አይቶ ከመጣት ከንፈራቸው አራት ልባቸው ሁለት ያን ጊዜ አንድ ናቸው ስድስቱ አካላት ባጠፉት በመተያየት ሌሊቱ አጠረና ጠፋና ሌሊት ይህ ነው ፍቅር አሉ ማመን አቃታቸው። ድንገት እንደ ሌባ ስለሰረቃቸው የሚቻል ነው ለካ መሆን አንድ አካል ቁም ነገር የለውም ባይሆኑ አንድ አምሳል ቁም ነገሩ አይደለም ለሰው ልጅ መንፈስ ወንዝና ተራራ ባህርና የብስ ርህቀት ያቃርባል መቅረብ ሲያራርቅ ከእድላችን ጋር እንድንታረቅ ይዘመዳል ባዳ የእናት ልጅ ሲከዳ ፍርድ አላ የሚያካፍል የሕይወትን ዕዳ ሰው ሰውን ማመኑ በሰው እጅ ቢጠፋ ትንሣኤው በሰው ነው ቢለማም ቢፋፋ አይምሮ ለአይምሮ ሀሳብ ለሀሳብ ሀብረው ተዋህደው ሰዓቱ ቢቀርብ እንባቸውን ጠጡት ስንቃቸው ሆነና ተንጠርዞ ታየ የሐዘን ደመና። እነሱም አወቁ መለያየት መጣ፣ ተመኙ ቢሞቱ ነፍሳቸው ቢወጣ። ደህና ደር አለችው ደህና ደር ያላት ነጋ ለመኖሩን ሁለቱም ሲያውቁት የሰው ዘር አንድ ነው አዳም ነው ሔዋን፣ መጽደቅም ይኸው ነው መሞት መኮነን። ከዚህ በላይ የለም የሰማይ መንግስት! ገዝፉኝ፣ አውግዙኝ ሊቀ ጳጳሳት፣ ዘር አጠፋህ በሉኝ እናትና አባቴ፣ ጸጸት አምርቻለሁ ፍቅርን ከመዝራቴ፣ ዘር አጠፋህ በሉኝ እናትና አባቴ። አንቺ ሆይ አረሳሽ ልብ አድርጌሻለሁ፣ ሌት ተቀን ተግቼ እጠብቅሻለሁ። ምጻትሽ መች ሆን ዓለም የሚያልፈው ሰማይና መሬት የሚሳሳመው መልአክ የሚዘፍነው ቆቡን ሰይፉን ጥሎ ፍቅር የሚያብበው እለቱኑ በቅሎ መች ሆን መች ነው የሚወጣው የዓለም ትርምስምሱ የሚለየን አጥር ቅጥር ፍርስርሱ ማለት የሚቀረው መባል የሚቀረው ይሁዲ አረመኔ ስም ጠፍቶ የሚበቃው አንቺ ዳግምኔ መች እኔ አልገረምም አንቺም አይደለም ሳታይ እንድትሞቺ በሞት ሳላይሽ እንዲህ ባይሆንማ የዚህ ዓለም ነገር ይህ ዓለም ይህ ዓለም መቼ ይሆን ነበር? የሚቀጥለው ጠላና ሙዚቃ ነው። ጠላና ሙዚቃ ምን ነካኝ የታመምኩት ሰው የከበበኝ ሁሉ ማማሩ ምን ነው ጆሮዬም መስማቱ ዛፎች ሲዘምሩ አይኔስ የሚያርፍበት ያለመቆርቆሩ ያለመጎርበጡ ያለመቧጠጡ ሲጃራው ትንቧኸው እንኳ መጣፈጡ የግጥም መጽሐፍ ላነብ አነሳና ራሴው ገጥማለሁ ያሰብኩት ቀረና፣ ይህ አያስቆጣኝም። ነጻነት ይኑር ሐሳብ ክንፍ አብቅሎ ዓለሙን ይዙር። ልቤ ይፈንጭና ይፈንድቅ ይብረር፣ ግን አይምሮ አልተኛም። ምን ይሆን እላለሁ የዚህ ምክንያቱ። ሰቅራጥስ አፍላጦን እዝጌር ይላችሁ ነፍስህን አይማረው ጥንታዊ ግሪክ አንተን ይሉኛል ይህን ያስተማርክ ባልነበሩበቱ የጻፉት ታሪክ አንቺ ትሆኝ ብለሽ የማስብሽ ልጅ ይህን የሰራሽኝ ወይስ ጠላ ጠጅ ወይስ ሙዚቃው ነው የወዘወዘኝ ከትካዜ እንቅልፌ የቀሰቀሰኝ? የታለ ያ ሁሉ ብስጭት ያጭንቅ ያ ሐዘን ንዴቱ ያ ለወቅ ለወቅ ምን ነው ለሰለሰኝ ያጠለቁት ማቅ ማን ነው ቁሮንጨውን የቀማ ይለማኝ? ሸክሙን ማን ነው ኩሊው ያቀለለልኝ? ሳትሆን ትቀር ብለሽ ለዚህ ሁሉ አላፊ ህይወት እሷ ራሷ ያቻልሚ ያቻጥፊ ሙዚቃ ጠላንቺ ያላችሁት በጇ ኮሶና ትርንጎ ይበቅላል ከደጇ ለማስተማር ብላ ሰውን ላይማር ምን ቢራቀቅና ምን ቢመሳጠር ፍልስፍናው ከንቱ መሆኑን እንዲያውቅ ህይወትን ለመርገም ወይ ለመመረቅ እንደማይፈቅድለት ያለበት ሁኔታ ከራሱ ተሟግቶ ራሱ እንዳይረታ ከራሱ ተሟግቶ ራሱ እንዳይረታ ተፈጸመ። ከዚህ ቀጥሎ የወንድ ልጅ ያለህ ነው። የወንድ ልጅ አለህ። የዘመን ወጣት ጦልጧላው ፈላስማ ልበጣፊያ ሁሉ ወኔው የተኛበት መንፈሰ ደካማ እርሳኬትን ሰምቶ አማትቦ ጸለየ። ወፎቹን አላየ፣ ንቦቹን አላየ፣ ዝንቦቹን አላየ። ከሾራ ስራ አርፎ የሚመራመር እጅና እግሩን ታስሯል በሸረሪት ድር። ቀይ ትሁን ቀይ ዳማ ወይ ጠይም ጥቁር ዘለግ ያለች ትሁን ወይንስ አጭር ከድንቡሽ ገላ ወይስ ከቀጭኔ የቷነች ገነቷ የቷነች ኩነኔ? ባለ ሳንቲም ትሆን ወይስ ባለጋሻ? ፈረንጅሻ ሊሆን ወይንስ አበሻ? የተማረች ትሆን ወይንስ ደንቆሮ? የታለችና ነው የለችም ብትኖርም ትዝ ለለኝ ዘንድሮ በማለት ላይ አለ ተምሮ ተምሮ በእሶ እንደጨበጠ እጆቹን አጣምሮ ድሮ በጊዜያቸው ዘንድሮ ነበሩ አምናና ካቻምና ከርሞም ዘንድሮ ነው ወንዱ የለምና ሱሬ የታጠቀው ዮሐንስ ቅድ ቆንጆ አይቶ የማያልፈው ጠልፎ የሚወስድ ሮማንስ የማያውቀው የግድ የሚወድ ጎፈሬው ከፊቱ ያለው ከንበል ደፋ ጎራዴው አሽሟጣጭ ጋቢውን ያጣፋ ሽጉጥ ነው ትራሱ የቤት ስም ነው ልብሱ ዙሮ ይተኩሳል አይሳሳም ለነፍሱ አስር ሰው ቢመጣ አልነካም ያለሱ ብሎ ያዘፈነው የቴዎድሮስ አሽከር፣ የዮሐንስ አሽከር፣ የምኒልክ አሽከር ማተቡ ጥንካሬው ፈረሱን የሚያስር ሱሬ የታጠቀው ወንዱ የለምና። ጉድ ስልጣኔ ባህር መሻገር ሱሬ የታጠቀ ወንድ ይጥፋ ባገር። አወይ ስልጣኔ የገላቢጦሹ ሴቱ ሱሪ አጥልቆ ወንዶቹ ሲሸሹ አሳዩኝ ማን አለ ከኛ የጠለፈ ራሱም ማያበራ ጊዜው ያላለፈ ሽበት ያልወረረው ጥርሱ ያረገፈ የለም ከእኛ መሃል የለም የጠለፈ የጠለፈ የለም ከድግስ ያረፈ። ሙሽሮች ንገሩን እንዳይገባን ግራ በደረሰ ጊዜ ቢደርስ የእኛም ተራ ካራሜላ ነው ወይ አዲሱ ሙሽራ? ትጣፍጣለች የማሯ ጨረቃ ያች ዳቦ ጣይልኛች ድንቡል ቦቃ አስፈላጊ ነው ወይ ዛሬ በእኛው ጊዜ? ስራ አለው ወይ በእውነት አቶ አንደኛው ሚዜ? ግብ ግብ እንደሆን በሚኒሊክ ጊዜ በደጉ ቀን ቀርቷል። መች እንዴ ያን ጊዜ የሚዜው አፍንጫ ይደፈጠጥ ነበር በልጅቱ እርግጫ። ያን ጊዜ ነበረ ሴቱ ሳይቀር ወንድ እንዲህ ፈርሶ ሊቀር የሀገር ልማድ። ሙሽሮች ንገሩን የፍቅር አበባ ይጠወልጋለሁ እያለ ሞዳ ነው ባል ምንድን ይሆን ከቶ መድኃኒቱ በሉ ላሪስቶን ለፋምሽክ ለወርቅ አፍሳሽ ተክሉ ንገሩም በሉና መጋባት መነሻ መደምደሚያ አይደለም ያለም መጨረሻ ንገሩም በሉና ዘሩም ባይቆጥር ንገሩም በሉና በልጽጎ ባይከብር ንገሩም በሉና ቢሄድ በሁለት እግሩ ንገሩም በሉና ወይ በኩርኩሩ ንገሩም በሉና መኪናው ብትሆን ንገሩን በሉና ያችው ፎክስቫገን ንገሩን በሉና ካኪ ቢሆን ልብሱ ንገሩን በሉና አብዷል ቢባል እሱ ንገሩን በሉና ከልጓም ከዘር ንገሩን በሉና ይስባል ፍቅር ኬሩብ ነው ሱራፊ ክንፋዊ ነው ፍቅር ንገሩን በሉና አይበለን ቅርቅር በካራቢኘሪ አያዝም ፍቅር ስትሉ እንስማችሁ ሼቭሮሌት ዶዥ ይቅር አቡ ጀዲድ ልበስካኪውን ተገፎ ፍቅር ጣዩ ይሞቃል ሲተኙ ተቃቅፎ በሉና መኑልን እርግጥ ነው እውነት ፍቅር በሽታ ነው የደስታ እብደት በሉን ሞት ይሻላል ወዶ ከመጥላት ተፈጸመ። ከዚህ የሚቀጥለው ዘጠኝ መንገደኞች ይባላል። ዘጠኝ መንገደኞች በጎንደር ነበሩ ተጫዋች ጎንደሬ፣ ያለ ተረታቸው የማያውቁ ወሬ። አንድ ብቻ ነበር ተረታቸውም ተወቅቶ የማያረጅ ለዓለም ዘላለም በየደጅ አዝማቹ በየራሱ ቤት በየወር ሲደገስ ለማርያም ዕለት ልጅ ይወለድና ለክርስትናው ወይ አድጎ ለሰርጉ በዓል ተጠልተው በልስቲያ የከሌ ያቺ ጨዋታህ እንደምን ነበረች አውጋን እባክህ፣ ስንት ሆኑና ወጡ እባክህ ንገረን፣ ረስተነው ጨርሶ ምኑም ትዝ አይለን እያሉ ሰዎቹ ሲያስቸግሯቸው ይተርቱ ነበር። እንደዚህ ብለው ከኢየሩሳሌም ዘጠኝ ሆነው ወጡ። እንደወጡ አልቀሩም፣ ኢትዮጵያ መጡ። ዘጠኙም በተራ ይዘረዝራሉ። ኩራትና ፍርሃት በእኒህ ውስጥ አሉ። ጎንደር የቀረው ጎንደር ሲቀር ከትግሬም የቀረው ትግሬ ሲቀር ከወሎም ቀረው ወሎ ሲቀር ከሸዋም የቀረው ሸዋ ሲቀር አባይን ተሻግሮ እንደ ታምር እጎጃም ይገባል ብቻውን ፍርሃት። ይህ ነበር መሳቂያው የዚህ ተረት። ካለቀ በኋላ ተወቅቶ ተረቱ ጠያቂው ጥያቄው አያጉድ መብዛቱ ኩራቴ የት ቀረ ይላል አንዱ ሰው እንዳልሰማ ሁሉ ወይ እንዳልገባው ጎንደሬው ለሁሉም መልሱን ይሰጣሉ፣ ሰሚዎችም በሳቅ ይገነፍላሉ። እንዲህ ሲያስቁና እንዲህ ሲያስደስቱ ይኖሩ ነበረ በፈለሰፉት። ድግስ ተደግሶ ሰው ሲንከተከት ይታወቅ ነበረ የእሳቸው መምጣት። ይለምናቸዋል ሰውም ጨዋ ነው አውቀዋለሁ ብለው ብሎ አይልም ላውራው። ስለዚህ እሳቸው ባለቤቱ እያሉ ሊያዋጋ የሚሞክር አይሰማም ቃሉ። ወሬ አይታፈስም ከተተነፈሰ። የኒህ ሰው ዝናቸው ከጎጃም ደረሰ። ጎጃም የማወቀው ተረቱም በቃሉ አልቀረም በሳቸው መንደድ መቃጠሉ። ጎጃም የነበሩ ለጃች ብሩ ጎሹ በዚህ ጊዜ ፈሩ፣ በዚህ ጊዜ ሸሹ ያልተባሉ ጎበዝ አጥፊን የሚቀጡ ወንድ የተባለውን የሚያንቀጠቅጡ ቀልደኛው ጎንደሬም በጉዳይ ምክንያት አንድ ቀን ቢሄዱ ከደጃዝማቹ ቤት ተረት እንዲያወጉ ስለተጠየቁ ነገሩ ለጤና እንዳልሆነ አወቁ። ዘጠኝ ሆነው ወጡ አሉና ጀመሩ። ዘጠኝ ሆነው ወጡ ወጥተውም አልቀሩ። እነ ኩራትና እነ ነቸርነት፣ ቅሌት፣ እነ ስስትና እነ ቸርነት፣ እነ ትዕቢትና ቅናት ወዴት እንዳረፉ ካስረዱ በኋላ የአቶ ፍራት ነገር ጠፋባቸው መላ። ስለዚህ በድንገት ዝም እንዳሉ ቀሩ። መች ሊለቋቸው ነው? ደጃዝማች አይምሩ ይበሉ እንጂ ታዲያ ፍርሃት ወዴት ቀረ ብለው ሲጠይቁ ሁሉ አቀረቀረ። የኒያ የጎንደሬ ነፍስና ስጋቸው ይሟገቱ ጀመር ስለጨነቃቸው። ደገሙ ደጃዝማች ጥያቄያቸውን። ምንድን ዋጠው አሉ አቶ ፍርሃትን። የተረቱን ታሪክ እንዳይለውጥ ጎንዴ የሚያሰኘው ሆነ ሐሰተኛ ዳንዴ። የጎጃም ብቻ ጣ ነበረ ፍርሃት፣ ግን ደጃዝማች ብሩ ተወለዱበት። ከዚያ ቀን ጀምሮ ግል መሆኑ ቀርቷል ሁሉም ደርሷቸዋል፣ ተተናትነውታል። ደጃዝማች አጥፊውን ሊቀጡ የቃጡ ይህንን ሲሰሙ ጊዜ ተለወጡ። እንደዚህ አሏቸው ባለተረቱንም